عنك ما يدرون ان فيك مجنون ما تاون كيفية ادخال وضع DFU على ايفون اكس او ايفون اكس ار ايفون اكس اس الخطوة رقم واحد اضغط على زر رفع مستوى الصوت وحرره الخطوة ثلاثة اضغط على زر خفض مستوى الصوت وحرره الخطوة أربعة اضغط مع الاستمرار على زر الجانب لمدة عشر ثوان حتى تتحول شاشة آيفون إلى اللون الأسود الخطوة الخامسة اثنان الاستمرار في الضغط على زر الجانب اضغط مع الاستمرار على زر خفض مستوى الصوت لمدة خمس ثوان ثم حرر زر الجانب مع الاستمرار على الضغط على زر خفض مستوى الصوت لمدة عشر ثواني إضافية يجب أن تظل الشاشة سوداء إذا تم تنفيذها بشكل صحيح الخطوة السادسة فتح ال 3uTools ويجب أن ترى رسالة تقييد بأن ال 3uTools قد اكتشف آيفون في وضع الدي اف يو وهنا لقد تم إدخال الآيفون بوضع ال DFU هاي حط like subscribe وتفعيل جرس الانذار لمتابعة الثقافون ايوه عرفك